Quan vaig entrar a casa, tot estava diferent. El llibre havia fet el seu efecte. Hola, ja estic a casa. Que estrany, està tot canviat. I jo estava notant terror. Aniré al meu quarto. Vaig anar al meu quarto i em vaig trobar una cosa inesperada. Ricard? Ricard, què fas aquí? Està al meu llit. Res, que estic malalt. M'estàs apoderant de la meva vida. Jo marxo només una setmana i tu em prens les sabatilles, el del quarto i el meu batí preferit. Deixa'm dormir, deixa'm dormir, tot. Más pesos. <laughs> Me has arruinado la vida. No. Sí. Mm. ¿Sabes qué? Van a bañar. Los digo para ti. Y no tu fegis.